жалпы еңбек даулары жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы мәселе оны тараптардың мүмкіндігін және мүддесін мұқият ескере отырып ортақ мәміле арқылы шешу негізгі міндет осы орайда тағы бір маңызды мәселе еңбек қауіпсіздігі өткен аптада қарағанды облысындағы шахтада жарылыс болып бес адам қаза тапты бірнеше адам жараланды мен марқұмдардың жақындарына көңіл айтамын олардың отбасыларына тиісті көмек көрсету туралы тапсырма бердім жарақат алған азаматтардың тезірек сауығып кетуін тілеймін